Välkommen till Stockholms universitetsbibliotek. I den här filmserien ska vi visa hur du hittar din kurslitteratur här på biblioteket. Mycket av det du behöver finns säkert här inne på bibliotekets hyllor och annat finns via bibliotekets webbplats. Hur vet du om kursböckerna finns på biblioteket och hur gör du för att hitta de artiklar du behöver? Det är några av de frågor vi tänkte besvara i den här filmserien. Och innan du vet vad du ska söka efter så behöver du först och främst en litteraturlista. Så att jag tänker att vi börjar med att titta på den.